Puta la weá, son de perro, cabro, weón. Yo solo quería hacer un canal de YouTube donde enseñara a hacer tortas de chocolate, weón. Y subo un puto video, un puto video, algo gracioso, weón. Y al tiro los culiados empiezan a agarrar los likes, a agarrar los suscriptores. A weonados, culiados, weón. Yo no quiero más suscriptores este, yo solo quiero seguir mi sueño, weón, ustedes no me dejan, weón, ahora tengo que sacar el homero chino, weón, tengo que sacar el, la epidemia culeado, la epidemia, y, y, y estoy chato, weón, estoy chato de sus suscripciones, weón, quería hacer un especial de 10.000k, ya, ya, ya, puta, puta, para pa darle me gusta a los weoncitos, pero... No puedo, weón. No puedo. En tres días tengo 10.000 suscriptores, weón. En tres días tengo 3.000, en tres días 6.000, en tres días 9.000. Y weón, ahora tengo 10.000, weón. No, no alcanzo a hacer las weas. Dejen de suscribirse. Dejen de suscribirse. con tu madre.